pályának is azt a nevet adtam, hogy klubba. Undorító geci buzi level. Végre kész FS koki óriás. Óriás pálya. Végre kész a hibőszot hazimozek ki. Mi van már? Kész a titkos FS620. Hú, ez... Hú, ez a 66. A FS Göci SR FSU FS titkos FS. Szerint találd ki, hogy ezzel mit akartam értelmezni. I'm il y Seulement tournons à droite. egyik szülök Amúgy abban tényleg egy szülök se csinálódott meg. Azért annak ilyen nevet, úgymond. Úgymond Wolf a király, neki már nem is tudom mikor láttam utoljára kb. amikor 17 ezer feliratkozója van. Láttam a létófargós videóját, nagyon jól elvette szerintem Wolf meg szeretném kérdezni tőle, hogy feliratkozik Elannak, hogy követte, és barátok leszünk. <laughs> Jaj, gyerekek, ez föl lesz. Hát gyerekek, könyörj! Yeah. <laughs> De valószínűleg mint egy napja alatt föltött ma utolsóztak. Ez sem volt valami videó, és újra ez a Ez sem Nem is értem ki adta azt a hülye ötletet nekem, hogy előről kezdjem ezt a gémet. ez sem volt Kicsi, egy fos. Na, mindig kikövenem azt a kicsiszet hegyes fost. Kicseszett hegy FS. És a titkos FS. Watch the end of this video. Explozív, plusz, plusz. valamit? Nem. Miért? Mert nem, nem írhatsz. Jó, írhatok? Nem. Hát köszönjük már, mert... Öj, gyerekek! Komolyan mondom, most már három perc eltelt, és még csak egy küldetést csináltunk meg ebből a pályából. Ládám, ne röhögjél ezzel, amit mondtam. Gondolom nem röhögsz, mivel ez rohadtul nem vicces. Persze. hozzáérni a kommentbe? Hát, semmit. Nem azt akartam írni, hogy FCK, jó? Milyen FCK? Mi vette nekem kell ezeket a cuccokat? Jaj, ez félelmetes! Jaj, elvette nekünk a rohadt szükszeinket az a men. Legyenek, amit vannak, legyen az a men, hogy sem leszem határa. Kis Jaj! Gyerekek! Gyerekek! a videónak legyen az a nem, hogy kis szent havas FS. Kicseszett titkos fos lesz a neve. kicsi kicseszett havas titkos fos a házikumiban szopjól legyen annak. Oké? Jó. Mondjuk nem hiszem, hogy az lesz, de lehet. De ha majd a videóból visszanézed, hogy mit mondtam. havas titkos fos lesz a neve. A havas titkos foson át nem írt a Getsz lesz a neve. Jújjúj, fölne vagyok. Addig jövő, átkapcsolom a monitoromat 144-ről 60 Hz. we go. Kivittük és gyerekek szerintem mehetünk a két szóra. Finom az a, a Sonic Hallás tudna, a Nem? Tud menni a Sonic 3 és 60 fps Nekem pedig még a Sonic 3D is. Sőt, nekem meg a GTL-t is 60-nal megy. És az nagyon csúnya. Jaj! <laughs> Mit csináltak oda? Szervusz! Ezért most minek mentem be a Bowser két szóba? Ma van ilyen mentési rendszer és ide. És milyen ilyen golyós? Nem, kockás. Ez a történet. Hát nekem is van olyan kockás dobozom. Megtámadt minket Nick És miért? ő a barátunk. Azt hiszem. A gonosz professzor azt mondta neki, hogy mi gonoszok vagyunk. Melyik Knuckles, az nem Snooki babája. <laughs> really fun. Tens cor Ai, eu não sei o é isso. Acho que é de escape a maratita de cor Jaj, bossza bossz Bassz már meg a kurva anyádat, hogy nem mozdulsz. Na, most ne izéljél már. De ez most nem is csillag volt, hanem egy kibaszott kulcs, amit semmit se ér. Hát szerintem ezt a részét majd be is fejezzük majd a következő részébe. Nem, szünetben megcsináljuk. Sziasztok, itt már is köszönök, mert itt anya a kezem a szabinát. Szia! Köszönjük a kamerának! Hato muchas mejor la variedad que es Bill en Tuesday. ¡Yay!